මැනිකේ මගේ හිතේ මගේ හිතරන් නෙවෙයි හැමෝගෙම හිතේ ඉන්න චරිතයක් තමයි යොහානි කියලා කියන්නේ. ඉතින් ශ්‍රී ලාංකීය නාමය නැවත ජාත්‍යන්තරට අරගෙන ගිහිල්ලා ශ්‍රී ලංකාවට ගෞරවයක් කීර්තියක් අරන් දෙන්න මේ චූටි යොහන්න පුළුවන් වුණා. ඇත්තටම ඔයාගේ පෙනුම ඔයා මාකට් කරනවද? වැඩි වයසක් නෑ වගේ පොඩි පෙනුමක් තියෙන නිසා ඔයා ඒක මාකට් කරනවද? ආ ඒක මම මාකට් කරන්නේ නෑ. ඒක මාකට් වෙනවද? <laughs> ද එහෙම වෙනවද? <laughs> හරි යොහනි අපේ සුන්දර කතා බහට බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා ෂායිෆ් YouTube channel එක හරහා ඔන්න යොහනි මේ විදිහට කැමරා ඇස යොහනිගේ පැත්තට යොහනි මේ <laughs> අපි යොහානිව අඳුරා ගන්නවා cover version හරහා යොහනි කැමති cover version කෙනෙක් ආටිස් කෙනෙක් විදිහට ඉස්සරහට යන්නද එහෙම නැත්නම් තමන්ගෙම සින්දු හරහා ඉස්සරහට යන්නද වැඩි කැමැත්තක් දෙකම දෙකම දෙකම එක වගේ මං කැමති මං කවසලින් තමයි පටන් ගත්තේ ඉතින් මං කැමති දෙකම බැලන්ස එකේ ඉදිරියේදී කරන්නේ. හරි. ලංකාවම දන්න චරිතයක්. මට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්න හිතුණා. හොඳම බජට් එකකට වඩා ෂෝ දෙකක් ලැබෙනවා. හ්ම්. වඩා ආරාධනා කරන්නේ ඉන්දියාවේ අමිතාබ් බච්චන් ආරාධනා කරනවා එකම දවසේ ඒ ෂෝ එකට. ලංකාවෙන් ආරාධනා කරනවා රවින්ද්‍ර රන්දෙනිය මහත්මයා. ඔයා තෝරගන්නේ මේ දෙන්නගෙන් කවුරු ආරාධනා කරන ෂෝ එකකටද? හමාර ප්‍රශ්නය නැහැන්නේද මෙහෙ ලංකාව මෙහෙ මෙහෙ එක ෂූට් අයක්දවා කියන්නේ එක දවස එක මෝද ශෝධකක් තියෙනවා මම අමිතබ් බච්චන්ගේගේ පෝස්පෝන් කරලා ලංකාවෙන් ඉන්නේ ලංකාවෙන් ඉන්නේ රයිට් මේ හරි අමිත් මේ මට මෙහෙම අහන දෙයක් ප්‍රශ්නයක් හිතුණා දැන් ඔයාගේ පෙනුමත් එක්ක ඔයාට සාමාන්‍ය කෙල්ලෝ කොල්ලොන්ගේ පස්සේ යන අඩුවනේ අඩුවනේ ඕ කොල්ලෝ රැවටිලා කෙල්ලෝ රැවටිලා නැද්ද ඔයා කොල්ලෙක් කියලා <laughs> <laughs> <laughs> පෙනුමත් එක්ක කොණ්ඩෙත් කොණ්ඩෙත් කොණ්ඩෙත් කපන් ගින නිසා එහෙම වෙලා තියෙනවද මම දන්න තරමින් නෑ නෑ වනිකන් හැබැයි පෙනුමත් එක්ක යෝහනි කවදාරි දවසක ඔයා හිතන් ඉන්නව නම් මං යන්න ඕනේ මෙතෙන්ට කියලා. අන්න ඒ තැන මොකද්ද? මට මගේ ගෝල් එකක් වගේ මට ඕනේ මිනිස්සු ලක්ෂයක් විතර ඉස්සරහ පර්ෆෝම් කරන්න ලැබෙන කාලයක්. ලයිට්. <laughs> මං හදවතින්ම ආදරය කරන චරිතයක්. ශායෆිම් <laughs> <laughs> අපිත් එක්ක බොහොම ලෙංගදු චරිතයක්. යොහානිගේ අලුත්ම වැඩක් ආව ගමන් ටක් ගාලා අපිට දැනුවත් කරනවා මම මේව ගැලුත් වැඩක් කරනවා කියලා. ඔයත් එක්ක ඔයාට ඔයත් එක්ක බිඳුවේ ඉඳන්ම ඔයාට හයියක් වුණ චරිතයක් තමයි දිරංජන් කියන්නේ. වචනයක් කතා කරන්න ඕන. දිලංජන් නැතුළු අපේ ටීම් එක කරූ එක පෙටයිෆෙක් සහ තීව්‍ර මට ලොකු ගොඩක් උදව් කරලා තියෙනවා පටන් ගැන් ඉඳලා ඉතින් ඒගොල්ලන් තාම ඉන්නවා ඉදිරියේදීත් ඊ කියලා හිතනවා <laughs> ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් ස්තුතියි රයිට් දැන් මේ මැනිකේ මගේ හිතේ සින්දුවත් එක සතිශාන් තමයි මේ සින්දුවේ මුල හිටියේ සතිශාන් කොහෙවත් යනක කියලා නැද්ද? ඔයා ඔය කියන්නේ මගේ සින්දුවනේ. එහෙම එහෙම කවුරුත් කවදාවත් කියලා නෑනේ. නෑ නෑ. එයා එහෙම කෙනෙක් නෙමෙයි. හරිම. <laughs> හරිම හොඳයි එයා තමයි මට ඉස්සෙල්ලම කිව්වේ අපි කරමු මේක ෆුල් වර්ෂන් එකක් කරමු කියලා චමත් සංගීත සහ දුලානේ ආරෙක්ස් ගොඩක් මට උදව් කරන එහෙම මොනවත් නෑ හැබැයි <laughs> ජීවිතේ කවදාද දවසකදී තමන් අපි හැමෝම මිනිස්සුයනේ මිනිසුනේ අපි පසුතැවෙන අවස්ථා ඕන තරම් ඇවිල්ලා තිනේ ඔයා ඒ වගේ පසුතැවුණු අවස්ථාවකට ජීවිතේ ඇවිල්ලා තියෙනවද ඔව් අනිවාර්යෙන් මොන වගේ අවස්ථාද එකක් කියලා නෑ <laughs> ගොඩක් ඇවිල්ලා තිනවා මියුසික් වලින් ගත්තත් ගොඩක් Um, ප්‍රශ්න ඇවිල්ල තියෙනවා. Uh, ඉතින් ඒවා හැමදාම එන මගේතන හැම ඉන්ඩස්ට්‍රයකම um, එහෙම තියෙනවා. වැඩියෙන් හොඳ වගේම වැඩියෙන් uh, චෝදනත් ඇවිල තියෙනවද. අම්මෝ <laughs> අනිවාරෙන් ඇවිල තියෙන. <laughs> මේ චූටි කෙල්ලට යන චෝදනා කරන්න. <laughs> ලංකාවෙන්නම ලෝකට මරගෙන ගිහිල්ලා. තම් බනිනවා. තම් බනිනවා. අපි හැමදාම ආදරය කරන චරිතයක් අපි වැඩි වෙලා ගන්න තවත් ලොකු වැඩකට යන්න තියෙන නිසාවෙන් අපි අපේ කතා බහට පොඩි බ්‍රේක් එකක් ගන්නවා. හැබැයි මේ බ්‍රේක් එකක් විතරයි යලි දවසකදී අනිවාර්යෙන් සම්බන්ධ කරගෙන ගොඩක් දේවල් කතා කරමු. ශාෂුම් ගැන ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ? මගේ තෙක්සි ඉස්සර ඉඳලම ඉඳලා තියෙන ඉදිරියේදීත් ඉඳී කියලා හිතන <laughs> ගොඩක් ස්තුතියි හැමෝට thank you thank you හැමෝටම ජය වෙන්න ඕන ඔයාලට එකෙන්ම ජය වෙන්න කියන අපේ ෂා ටීම් එකම සුබ පතනවා thank you <laughs>